Kochoda de anchun hiata, nata Jesus oi awinas moha Galilea mie, dibunande an suach, tiberis me, maya ha ich benöste, mat kote nach is ha is wurmen, dibe midach ha mu aten, dibe Jesus chun ko ha puma idea mubad. Tapeteke ha Jesus matu gekopk, es nyashwas mat ha ispurkwich. Пятна бнача израилитич апяскаше. Is Komaya Ha ко мая ха ич пенешда. Нет Felipe, Monet, nu y maje si ben mo y mit yechad mahiay. jesus hinan y esto que shan y kun je Felipe. A kunyiha abnache jesus kum tinach chunam, neta Felipe yazoy. Mas kmagop shan y dun, kiat padat, es que kwan en mo y niduk niduk. Neta andres llega a Simón Pedro, nanie nacha jesus y spukwa hinan. Cham tuga misung di bemidach, magosh kitsa kagyung, es matska akshung. es konach tich ot gedagte a jesus an moje hay spurkwich ja mukta as te kekke hat sa kak chuktuk de bet nyadak kde bet tim net hay spurkwich ja mukta as ma matsk mukats de bet nadak ma ham gosk pu hat sa kagyung es ko kha ich erste kha ich wo am de bet midach ham mu aten de chun net nyah hinanade ans te yaten de meden ko ye ich dios kugash minam hayan Per como Jesús nijada, cuya murnishanda aguana espirita agana del rey, pacha Jesús, avec nebiotaka espete que macop, es ita inajuk.